अलिफ लैला अलिफ लैला हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी अलिफ लैला हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी